Иду, иду, иду. А. Вот что углоеды-то эти делают тут-то? Чейно вы тут делаете, ребята? Ой, ой. Играете? О, какая фатера-то у вас. Ой, какая квартира. Ой, один уже повис на гвозде. Ну-ка покажи, что у тебя там, Ака. уже порвал. Ну, ничего страшного. Повис где-то или что ли? А ты куда полез, куда тебя Леший-то понес? А ты что, не можешь-то? Не можешь, домой иди, отдыхай, ноги сверху поднимай. Ну-ка давай. Ой, скалолаз, верхо... Ой, верхолаз. Ой, как страшно-то, ой. Что они тут делают? О, вот это да! Вот, ой, ой, нет, Анюта, тебе, ой, Алена, тебе нельзя. Ой, ой, ой, ой, ой, за шеврота почайно ты мне, куда пошел? Ой, куда ты пошел, Макся? Я тоже хочу наверху. Нет, тебе нельзя, тебе мама не разрешает.